अब देखना देखो कैसे आ रहा है स्कैनर देखो लाइट लेके आ रहा है ना ये स्कैनर हेड है ये फ्लैट बेड का स्कैनर हेड है मगर इसको कुछ नहीं मिला ना वाइट कॉपी निकालेगा अब की बार दोबारा करना कॉपी अब दोबारा एक बार कॉपी कर दो कॉपी करो हटाना मत इसको बंद कर दो बंद कर दो मगर बंद कर दो मगर इस स्लिट में से देखना आपको ना स्कैनर इधर जाता हुआ दिखेगा बंद कर दो देखो थोड़ा थोड़ा आया ना अब इसको बंद कर दो अब देखना स्कैनर कैसे चलेगा ब्लैक करना यहाँ से देखना करो ब्लैक करो हम्म। ब्लैक ओके देखो अब यहाँ से लाइट जाती हुई दिखेगी आपको चल दिया स्कैनर है थोड़ी लाइट दिखी हाँ। नहीं दिखी नहीं देखी इसमें से ये बहुत अच्छा इसका प्रिंटर है ना इसलिए वो बंद कर देता है उसको अब देखना बिल्कुल परफेक्ट कॉपी आएगी देखो अब चेक करो you have a perfect copy right मगर स्कैनिंग कैसे कर रहा था ना <laughs> अभी स्कैनिंग करना दोबारा कर दो कॉपी देखो कैसे स्कैनर आएगा देखना ब्लैक देखो देखो नहीं नहीं कॉपी कुछ मत करो देखो लाइट जला के आ रहा है ना ऐसा इसलिए पीछे वाइट लगा रखा है बैकग्राउंड अगर पीछे बैकग्राउंड ब्लैक होगी ना सब ब्लैक प्रिंट कर देगा चलो अब इसका स्कैनर है उसमें से निकालें हाँ नहीं मगर आपने एक काम नहीं करा स्कैन टू यूएसबी नहीं किया आपने कॉपी करी है अभी तक स्कैन टू यूएसबी तो करो स्कैन टू यूएसबी स्कैन जिसे हम कंप्यूटर में देख पाएँ यहाँ रखो फ्लैट बेड पे और फ्लैट बेड स्कैनर पे रख के स्कैन टू यूएसपी कर दो क्या नहीं इसे ही कर दो ना ऑलरेडी इट इज़ देयर फिर से कंप्यूटर में देखेंगे ऊपर आओ इसको स्कैन करना है